Sraith Pictiúr 1. Cuairt ar aintín i Nua-Eabhrac. Oíche Shathairn a bhí ann. Bhí Máire agus a máthair ag féachaint ar an teilifís. Bhí an Crannchur Náisiúnta ar siúl. D'fhéach Mam ar a ticéad agus níor chreid sí a súile. Bhuaigh sí an chéad duais. Rug Máire ar a fón póca agus scríobh sí téacs chuig a haintín. Dúirt sí léi gur bhuaigh a mam an Crannchur Náisiúnta. Dúirt sí go raibh an t-ádh mór uirthi. Thosaigh Mam agus Máire ag caint faoi na rudaí a dhéanfadh siad leis an airgead. Thabharfadh siad airgead do thrócaire. Cheannódh siad teach mór le linn snámha. Thabharfadh siad cuairt ar Aintín Siobhán i Nua Eabhrac. An samhradh ina dhiaidh sin thóg Máire agus a Mam eitilt go Meiriceá. Shroich siad aerfort JFK go luath ar maidin. Bhuail siad le Aintín Siobhán sa chríochfort. Bhí áthas an domhain uirthi. D'fhill siad ar árasán aintín Siobhán. D'ith siad béile blasta le chéile agus shocraigh siad plean don saoire. Thug siad cuairt ar Broadway. Cheap Máire go raibh an áit dochreidte. Ansin thóg siad turas bus oscailte timpeall na cathrach. Chonaic siad Stocmhalartán Nua-Eabhrac agus láthair naoi a haon déag. Chuaigh siad ag siopadóireacht i Macy's. Bhain Máire agus a mam an-taithneamh as a saoire.